Tempo un mese e divento figa come te. Che ci va? Ci vuole volontà. Volontà. tanto ho messo una mano nella dieta snellente in sette notti massimo dell'efficacia snellente già in sette notti boh. un po' di esercizi non fanno mai male no no no Laura che fai? combini guai がとう Non capisco cosa ci trovi. Buongiorno, doppio cheeseburger con salsa maionese, salsa barbecue, eh, barbecue, barbecue. corner, light fell on. Ah!